Bonjour opérateur du premier PIMA. Bravo pour votre première mission. Dommage que vous ayez eu quelques pertes. Espérons que celle-ci sera réussie à 100%. Bon, je vous présente Frig MCP-01, plateforme pétrolière anglaise, en service depuis 1977. C'est un beau bébé de 386 000 tonnes. Notre action du jour a fâché les terroristes. Ils se sont emparés de la plateforme. Et ils ont mis le paquet. Tous les drones que vous voyez sur la carte sont des défenses actives. Et aussi, ils ont réussi à brouiller notre vieux satellite. Bon, je vous la fais court. On récupère le gros machin et on le défend. Apparemment, ils veulent envoyer leur flotte de bateaux. Hmm. Je crois qu'on va devoir sortir nos beaux calibres. Deux accès possibles. Une par la mer, donnant sur l'intérieur, l'autre par les airs, donnant sur l'extérieur. On fera une attaque en simultané pour les déstabiliser. Je vous laisse avec le petit d'images qu'on a récupéré. Hello, I'm Habib Akdash, congratulations for your helicopter crash, nice to see you die. I know we will meet you tomorrow, expect to see our true strength of perseverance. I hope you like cold water. See you gentlemen tomorrow.